E aí galerinha, beleza? O pessoal veio aqui em casa hoje pra gente gravar uma música do Lipe Camargo que ele escreveu, a gente tá tentando interpretar ela aqui. Alex Camargo, Lipe Camargo. E a gente vai interpretar ela aqui. Se ela for boa, se a gente gostar no YouTube e tiver bastante like, a gente vai gravar ela. Vamos ver como é que vai ficar. Eu não sei cantar ela direito ainda, mas já tá escrito aqui no papel. Quero pedir para você se inscrever no canal da gente. Se inscreve lá, dá um likezinho, dá um joinha. Toda semana tem coisa nova, hein? Tá bom? Valeu? Vambora! Ó. É cedo, apaga a luz, princesa Não quero que se vá, prometa Depois que amanhecer e eu não mais te ver Você vai me ligar desabafar, pra mim chorar também. Só quero que você seja feliz como eu sou do seu lado. Me beija pra sentir o gosto de estar no céu. Me beija na boca, mas que coisa louca, como é bom te amar. você seja feliz como eu sou do seu lado. Me beija pra sentir o gosto de estar no céu. Me beija na boca, mas que coisa louca! Como é bom te amar. É uh! Como é que é o nome da música? Feliz do seu lado. Feliz do seu lado.